Hola, mi nombre es Nori Kispelimachi, tengo 22 años y yo creo que los jóvenes son el principal potencial que un país puede tener, puesto que la voluntad y, y el esmero que le ponen a cada cosa que hace ayuda a contribuir al desarrollo de la sociedad.